जय राध माधव कुञ्ज बिहारी जय राध कुञ्ज बिहारी Gopi Jana Ballabha Giribardhari Gopi Jana Ballabha Giribardhari यशोदनन्दना व्रज चनरञ्जन यशोदनन्दना व्रज चनरञ्जन यमुनतीराभनच हरी यमुना तेरा वनता हरि जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय राधा माधवा कुञ्ज बिहारी गोपी जान बलभा गिरिबरधा Kanchana Bala Bhagiri Baradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana braja janaranjana yashoda nandana braja janaranjana yamuna tira vanachari yamuna tira vanachari yamuna tira vanachari जय Radha Vallabha Giribardhari Gopi Jana Vallabha Giribardhari Gopi Jana Vallabha Yashodanandan Vraja जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनधीरा वनचा वन यमुनतीरा वनचारी Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Lord Premanande. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So now is of course this very auspicious month of Kartik. We want to understand the special benefits which are offered during this holy month. तो ये बहुत ही शुभ महीना है कार्तिक का हम समझना चाहते हैं कि इस महीने क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं So there are many festivals in the year. Usually the festivals are not very long. Janmashtami, maybe we have, can have a weekend, a three-day festival. तो बहुत महोत्सव होते हैं पूरे वर्ष में परंतु वो इतने लंबे नहीं चलते हैं जन्माष्टमी का महोत्सव सप्ताह के अंत में लगभग तीन दिन तक मनाया जाता है I'm told Diwali is a five-day festival. Diwali पांच दिन का महोत्सव होता है Most festivals are just only one day. अधिक महोत्सव तो केवल एक दिन के लिए भी होते हैं But this Diwali this goes, uh, rather this Damodar festival, the festival of uh, observing the Damodar Leela, this goes on for the whole month. परंतु ये जो दामोदर लीला का महोत्सव है ये पूरे महीने तक चलता है We don't have any other festival which continues for a month. हमारे पास ऐसा और कोई महोत्सव नहीं है जो पूरे महीने तक चलता है so we should understand this to be very significant very special festival which we want to observe तो हमें समझना चाहिए ये बहुत ही विशेष महोत्सव है जिसका हमको पालन करना चाहिए and month is opportunity for us to introduce Krishna consciousness to people who may not have been connected with our movement or had, had any kind of connection at all to spiritual activities. तो ये दामोदर महीना विशेष करके हम नए लोगों को जोड़ सकते हैं हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन के साथ जिनका पहले कोई भी आध्यात्मिक कार्य से या हमारे आंदोलन से कोई संपर्क नहीं हुआ है Sometimes devotees will give the example about the big store which will have a sale. They will have a, a, a summer sale, a winter sale, and during the sale time, they will offer uh, their goods at some reduced prices. तो बहुत बार भक्त उदाहरण देते हैं कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा दुकान है उसमें बिक्री लगती है तो कभी गर्मी के मौसम में या कभी सर्दी के मौसम में बिक्री लगती है जहाँ वो अपने चीज़ों को बहुत दाम उनका कम करके बेचते हैं so we see during this month of Damodar we encourage people don't eat any meat don't eat any non vegetarian food stars during this month तो इस महीने हम व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं कि कम से कम इस महीने में आप कोई मांस नहीं खाओ now we are around the world somehow more and more people seem to be meat eaters vegetarians full vegetarians seem to be something special on the world today हम आमतौर पे इस जगत में देखते हैं कि जो मांसाहार व्यक्तियों की संख्या है वो अधिक होती है और यदि कोई शाकाहारी है तो वो लोगों को लगता है अरे ये कोई अलग ही विशेष व्यक्ति है sometime this year I was it the Kolkata yatra which is a festival which goes on for seven days and we were है a question and answer booth and many people were coming and asking questions And I would also ask them questions. तो इस वर्ष मैं कलकत्ता के रथ यात्रा महोत्सव में भाग लिया था जो सात दिन का महोत्सव था वहाँ एक प्रश्नोत्तरी का स्थान हम बनाते थे जहाँ लोग आके मुझसे प्रश्न पूछते थे और मैं भी वापस उनसे प्रश्न पूछता था And I would usually ask them, are you a vegetarian? और आमतौर पे मैं उनसे पूछता था क्या आप शाकाहारी हो not many people would respond positively that they were vegetarian it's quite surprising to me because you know I generally thought Indian people practically everybody is a vegetarian but it seems just the opposite practically every one is not a vegetarian तो उत्तर में अधिकतर मुझे नकारात्मक उत्तर ही मिलता था कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता था कि हाँ वो शाकाहारी हैं तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता था क्योंकि मुझे तो लगता था कि आमतौर पे भारतीय व्यक्ति शाकाहारी होते हैं लेकिन असलियत तो उल्टी है कि अधिक से अधिक भारतीय नागरिक भी मांसाहारी हैं Of course, maybe you could say, well, cow you know, Bengali people, Bengali people are all fish eaters. They can, just as they cannot live without rice, they cannot live without fish. तो आप शायद बोलेंगे नहीं ये इसलिए है क्योंकि ये कोलकाता में है और बंगाल से जो अधिक व्यक्ति होते हैं वो मांसाहारी होते हैं जैसे कि वो चावल के बिना नहीं रह सकते वो मछली के बिना भी नहीं रह सकते हैं And there was even some foolish proposal that fish is a fruit of the sea. और लोग ऐसे घटिया वाक्य भी कहते हैं घटिया निष्कर्ष निकालते हैं बीच में किसी ने ऐसा एक निष्कर्ष निकाला था कि मच्छी जल का फल है So this way people try to make some excuse for their sinful activity, for their uncontrolled tongue. which desires to eat animal food. तो इस प्रकार से लोग कोई ना कोई बहाने बनाते हैं आ, क्योंकि उनकी जीवा नियंत्रित में नहीं होती तो इस प्रकार मांस खाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं So this month of Kartik, which we call the Damodar month, it is an opportunity for people who are generally meat eaters to introduce to them that it would be good for them to make a vow. And the vow should be during this month, no meat, no fish and no eggs. तो इस तरीके से ये जो कार्तिक मास है ये एक अच्छा अवसर है जहां हम लोगों को कह सकते हैं कि कम से कम इस महीने वो एक वचन लें कि वो मांसाहारी नहीं रहेंगे मांस नहीं खाएंगे मच्छी नहीं खाएंगे और अंडा नहीं खाएंगे Well, of course, for those of us who practice Krishna consciousness, that's no sweat at all, right? We never eat meat, fish and eggs. We've already made that kind of vow when we took initiation into Krishna consciousness. तो हम में से जो कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं उनके लिए ये करना कुछ कठिन नहीं है हमने तो पहले ही ये वचन ले लिया है कि हम मांस मच्छी और अंडे नहीं खाएंगे But for devotees, there's another uh, restriction which takes things a little further and it's recommended that during the month of Damodar, we should not take any high protein foods, particularly things like urd dal and masur dal and chana and soya, these things which are very high protein are very much rajasic and they increase the rajas. We're already rajasic people, but when we take these foods, we simply increase the rajas. तो भक्तों के लिए इस महीने में वचन या प्रण कुछ और होते हैं जैसे कि इस महीने में हम वचन लेते हैं कि जो खानों में अधिक प्रोटीन होता है वो हम नहीं खाएंगे जैसे कि उड़द दाल मसूर दाल सोया तो ये चीज़ें हम नहीं खाते हैं क्योंकि ये सब खानों में अधिक रजोगुण होता है और पहले से ही हम रजोगुण में हैं तो इनको खाएंगे तो अधिक राजसिक हो जाते हैं In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes how there is food in the mode of goodness in passion and in the mode of ignorance. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि कैसे सतोगुण में कुछ खाना होता है कुछ खाने के पदार्थ रजोगुण में होते हैं और कुछ तमोगुण में होते हैं The food in the mode of goodness increases the duration of life, purifies one's existence, satisfies one, and generally improves one's health. तो सतोगुण में जो खाना होता है वो हमारी आयु को बड़ा करती है हमारे हृदय को प्रसन्न करती है और हमें संतुष्ट करती है और संक्षेप में देखें तो हमारे जीवन को शुद्ध करती है On the other hand, food in the mode of passion simply agitate the senses and disturb the mind and don't do any real good for us. We simply eat for the satisfaction of the tongue. और इसके पश्चात जो खाने रजोगुण में होते हैं वो केवल मन को विचलित करते हैं इंद्रियों को विचलित करते हैं और हमें कोई लाभ नहीं देते हैं बस हम उन्हें खाते रहते हैं जीवा की खुशी के लिए so the month of Kartik this Damodar month it's a month in which we do want to practise some control over the tongue and for people who didn't have that habit to control the tongue This is an opportunity for them to begin. तो इस कार्तिक महीने में हम लोगों को ये अवसर है कि हम इस प्रकार के कुछ प्रण ले सकें जिससे हम हमारे जीवा को काबू में रख सकते हैं तो जिनकी जीवा काबू में नहीं है ये बहुत अवस, अच्छा अवसर है इस महीने ऐसे वचन लेके जीवा को काबू में करना This month of Damodar is actually the fourth of the Chaturmasya, the four months of austerity, it's the final month of the four months of austerity. And these four months are meant for helping us to control the senses. तो ये जो कार्तिक महीन है कार्तिक महीना है ये चतुर्मास्य का आखिरी महीना है और ये जो पूरे चार महीने हैं चतुर्मास्य के ये हमारी सहायता करते हैं कि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर सकें the first month the restriction was on sak or green leafy vegetables. The second month, the restriction was on yogurt. And the third month was on milk. तो पहले महीने जो वस्तु खाने से मना की गई थी वो था शाक आ, दूसरे महीने हम नहीं खाते हैं दही तीसरे महीने दूध वर्जित है And now, this fourth month, the restriction is that we should avoid the, the high protein food, like I mentioned. और इस महीने आ, हमें प्रयास करना चाहिए कि जो खानों में अधिक प्रोटीन होता है अधिक मात्रा में उनसे बचे रहें जैसे कि कुछ खानों का नाम मैंने पहले बताया था And we supposed to do this for one month, one period of one month. The idea is you do something for one month, you develop a habit. you develop the habit of doing this. और हमें ये वचन का पालन एक महीने के लिए करना चाहिए तो इसके पीछे कारण या विचार ये है कि अगर हम आ, कोई बात को एक महीने के लिए करते हैं तो वो हमारे अंदर एक आदत बन जाती है Everyone has some kind of habit. Everyone's habit habituated to do things like some people wake up in the morning and they have to have a cup of tea. Some other people, maybe it's smoking cigarette. Or some other people have the habit, they have to watch television, hear the news. Everyone has some kind of habits. तो हर किसी व्यक्ति को आ, कोई ना कोई आदतें होती हैं जैसे कोई लोग उठते ही चाय पीना चाहते हैं कोई लोग बीड़ी पीना चाहते हैं उठते ही कोई लोग उठते ही टेलीविज़न देखना चाहते हैं कोई लोग समाचार पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न विभिन्न आदतें होती हैं We want to cultivate the habit which will help us to elevate our consciousness from the material platform to bring us to the transcendental platform. तो हमें वो आदतें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जो हमारी सहायता करेंगी हमें भौतिक स्तर से उठाकर हमारी चेतना को आध्यात्मिक स्तर में लाने के लिए <clears throat> so At the time of initiation, we make a vow, right? We promise no meat, fish and egg, no intoxication, no gambling, no illicit connections with the other sex. And like that, Prabhupada would say, no nonsense. तो दीक्षा के समय हम प्रण प्रण लेते हैं कि हम मांस मच्छी नहीं खाएंगे धूम्रपान नहीं करेंगे जुआ नहीं करेंगे अवैध पुरुष स्त्री या स्त्री पुरुष संग नहीं करेंगे प्रभुपाद इसे कहा करते थे कोई बकवास नहीं करेंगे So in a similar manner, during this month of Damodar, we want to think about how it, this is an opportunity to develop good habits rather than the bad habits. तो ये कार्तिक महीने में ये एक अवसर है हमें सोचने के लिए कि कैसे हम अच्छी आदतें विकसित करेंगे न कि बुरी आदतें And the bad habit particularly is focused towards the meat eating or the, the high protein rajasic food. और बुरी आदत आमतौर पे रहती है कि हम मांस खाएं या वो खाने खाएं जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है We want to cultivate a habit which will help us to remember Lord Krishna. हमें वो आदत विकसित करनी है जो हमें कृष्ण की स्मरण करने में सहायता करेगी during this month many devotees have increase the chanting during this month इस महीने बहुत भक्त प्रण लेते हैं कि वो अपने जपा की संख्या को बढ़ा देंगे just like we are chanting Damodarashtakam every day this is something which we don't normally do. But during this month, every day, we do sing Damodarasthakam. जैसे कि इस पूरे महीने <coughs> हम सब दामोदर अष्टकम गाते हैं आमतौर पर हम ये दामोदर अष्टकम नहीं गाते हैं लेकिन ये पूरे महीने के लिए गाते हैं maybe simple sing twice a day morning and evening शायद कोई लोग दिन में दो बार गाते हैं सुबह को भी और शाम को भी and by singing the Damodar prayers, we're able to focus more on the pastimes of Lord Krishna with Mother Yashoda and in Vrindavan with the cows and all the Brajbasis. तो इस प्रकार दामोदर अष्टकम गा के हम हमारा स्मरण करते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं पर जो माँ यशोदा और गोपों के साथ और गायों के साथ हो रही हैं वृंदावन धाम में so the, The, the focus is on remembrance of Lord Krishna, and that is what is going to save us, particularly in our effort to become Krishna conscious. और इसके बीच में हमारा केंद्र रहता है कृष्ण का स्मरण करना और ये हमें बचा सकता है हमारे प्रयास में कृष्ण भावना में कृष्ण भावना भावित होने के लिए We were speaking the other day to some people. I was telling them about their spiritual bank account. That, you know, you come to Dubai and you're thinking more maybe about your material bank account. But you also have a spiritual bank account, which is very important. तो उस दिन मैं कोई व्यक्तियों से आ, बात कर रहा था और मैं उन्हें बता रहा था कि आपका एक आध्यात्मिक बैंक अकाउंट भी होता है भौतिक भी होता है आध्यात्मिक भी होता है तो हम लोग सब आप लोग सब इस देश में यहाँ आते हो तो यहाँ आने के बाद अधिकतर ऐसा होता है कि हम भौतिक बैंक अकाउंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं Your material bank account is always diminishing. The value is diminishing. The purchasing power is diminishing. आपका भौतिक बैंक अकाउंट हमेशा कम होते रहता है उन पैसों से जो कुछ खरीदने की शक्ति होती है वो कम होती रहती है but the spiritual bank account stays with you material bank account you leave it here it's finished with the body but the spiritual bank account you take it with you to the next life तो आपका जो मटेरियल भौतिक बैंक अकाउंट होता है वो शरीर के साथ समाप्त हो जाता है परंतु जो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है वो अगले जन्म आप ले जाते हो अपने साथ whatever you put into your spiritual bank account that वो help you to get a better destination in the future birth जो कुछ आप आप अपने आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में डालते हो वो आपकी सहायता करेगा आगे और अच्छा जन्म प्राप्त करने के लिए so this month of Damodar this is an opportunity for us to put a lot of deposit a bigger deposit into our spiritual bank account तो ये जो दामोदर महीना है ये एक बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए कि हम अधिक मात्रा में हमारे आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में डाल सकें Of course, the test comes at the end of life. How much we're able to remember Lord Krishna when we have to give up this body. बेशक जो परीक्षा होती है वो शरीर इस जीवन के अंत में होती है कि कृष्ण कितना हम कृष्ण को उस समय स्मरण कर सकते हैं So Damodar month is an opportunity for us to develop the habit of chanting the holy name, remembering Lord Krishna, controlling our tongue, not eating forbidden things. तो दामोदर महीना हमारे लिए एक अवसर है कि हम कैसे कृष्णा का अधिक स्मरण करें उनके बारे में बोलें उनके बारे में सुने और जो वर्जित चीज़ें हैं उनको न खाएं It becomes a habit for us. if we practice Krishna consciousness seriously, it becomes a habit that we will wake up early in the morning, we will chant the holy name, we will worship Lord Krishna, we will read scriptures. These things become a habit. अगर हम कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से पालन करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे लिए एक आदत बन जाएंगी सुबह जल्दी उठना भगवान के नाम का जप करना विग्रह की पूजा करना शास्त्र पढ़ना ये सब आदतें बन जाती हैं so this month this Damodar month this is the very special time during this month there are many auspicious days and the hope purpose of this different days is to help us to advance in our spiritual consciousness. तो ये कार्तिक महीना बहुत विशेष महीना है इसलिए इस महीने में बहुत सारे महोत्सव आते हैं और इन सभी महोत्सवों का लक्ष्य यही है कि हम अपनी आध्यात्मिक आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने में आ, हम हमें एक मौका देती हैं Of course, Diwali is coming, day or two. it's a it's a holy day. It- Or we say the Diwali holiday. But holiday, we think, oh, a day for our enjoyment. But ho- holy day is actually meant to be a holy day, a day in which we're meant to worship the Lord. तो बेशक अब एक दो दिन में दिवाली आ रही है तो दिवाली एक पवित्र दिन है आमतौर पे हम सोचते हैं कि अरे दिवाली है तो मेरे लिए छुट्टी मनाने का दिन है परंतु छुट्टी मनाने का दिन नहीं है ये अधिक भगवान की उपासना करने का दिन है and the worship of the Lord is meant to go on every day not just only at Diwali time और भगवान की उपासना निरंतर चलती रहनी चाहिए केवल दिवाली के समय ही नहीं but often the worship of the Lord is forgotten in the face of so many other material responsibilities and duties. We become entangled, we become absorbed in the world of this material energy, and we totally forget about our spiritual duty. और आमतौर पे ऐसा होता है कि इन इन एक दो दिन के महोत्सवों के बाद हम ये सब भूल जाते हैं हम हमारे भौतिक कार्यों भौतिक जिम्मेदारियों इस भौतिक जगत में इतना घुम हो जाते हैं कि हम अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाते हैं And that's why people like me come along and yell at everyone and remind them that come on, wake up, your spirit soul, you're meant to chant the holy name, you're meant to serve Lord Sri Krishna. और इसलिए मेरे समय समय पर मेरे जैसे लोग आते रहते हैं और कहते रहते हैं अरे चलो उठ जाओ आप आत्मा हो आप भगवान का नाम आपको लेना है Krishna consciousness is in everyone. It has to be awakened. And just like when we're asleep, we wo- we're woke up by the loud chanting, by the loud calling of our Maybe it's the wife telling you, wake up, you got to go to work. Or maybe it's the mother saying, come on, get up, go to school. Somebody's there to wake us up. In the same way, the devotees are calling to the living entities who are deep in material consciousness to wake up and come out of the material life. तो जिस प्रकार से हम अब जब सोए होते हैं तभी भी हमको कोई ध्वनि उठाती है शायद सुबह हमारी बीवी कहती है उठ जाओ तुमको नौकरी पे जाना है शायद माँ कहती है उठ जाओ तुमको विद्यालय में जाना है तो इस प्रकार से ध्वनि या कोई और आके हमको उठाता है उसी प्रकार से भगवान के भक्त हमको आके कहते हैं उठ जाओ तुम इस भौतिक चेतना से उठ जाओ so this month of Damodar is a wonderful opportunity in the most attractive form Lord Krishna is a little child in a very endearing form to attract the mind of everyone he he, he has come and performed this wonderful pastime with Mother Yashoda. तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की यह दामोदर लीला बहुत ही मधुर लीला है आकर्षणीय लीला है भगवान इसे करते हैं हमारा मन आकर्षित करने के लिए एक छोटे बाल्य रूप में अपनी माँ यशोदा के साथ ये लीला करते हैं Lord Krishna has many names one of this name this Damodar one whose belly is उदरा is bound by Dhamma, bound by ropes. तो भगवान कृष्ण के अन्य नाम हैं इनमें से इनका एक नाम है दामोदर जिसका मतलब है भगवान का पेट रस्सियों से बांधा हुआ है So, although Lord Krishna is the Supreme Lord, he becomes controlled by the pure love of his devotee Yashoda. हालांकि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है वो नियंत्रित हो जाते हैं अपनी माँ यशोदा के शुद्ध प्रेम से Now, Mother Yashoda is not the only one who can control Lord Krishna, but any devotee who has pure love for him can control Krishna. माँ यशोदा एकमात्र ही नहीं है जो कृष्ण को नियंत्रित कर सकती हैं यदि किसी भी भक्त को कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम है वो कृष्ण को नियंत्रित कर सकता है We know that Arjuna controlled Krishna. Krishna became his chariot driver. And Arjuna in the Bhagavad Gita, he's telling Lord Krishna, bring my chariot into the middle of the battlefield. I want to see all the people who are assembled here to fight. तो हम देखते हैं अर्जुन भी भगवान कृष्ण को नियंत्रित करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं और कहते हैं भगवान कृष्ण को मेरे रथ को युद्ध भूमि के बीच में लेके आओ मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर कौन कौन मुझसे लड़ने आया है Lord Krishna is the supreme Lord he is controlling everyone but he becomes controlled by his devotee Arjun भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है वो सबको नियंत्रण में रखते हैं परंतु वो नियंत्रित हो जाते हैं अपने भक्त अर्जुन के द्वारा and of course Shrimati Radha Rani is the emblem of pure devotional service and she also conquers Krishna by her pure love और फिर श्रीमती राधा रानी है जो शुद्ध भक्ति का प्रतीक है वो भी कृष्ण को नियंत्रित करती हैं अपने शुद्ध भक्ति के द्वारा Srimati, Lord Krishna is known as Madan Mohan, the conqueror of Cupid. But Srimati Radharani is Madan Mohan Mohini, the one who can conquer, the conqueror of Cupid. Bhagwan Krishna ko Madan Mohan kaha gaya hai, jo mad ko niyantran mein rakhte hai. Parantu Srimati Radharani Madan Mohan Mohini hai, ke jo mad ko niyantran mein rakhti hai, wo usko bhi niyantran mein rakhti hai. And sometimes Radharani will also bind up Lord Krishna. और कभी कभी राधा रानी भी कृष्ण को बांधती हैं So Lord Krishna enjoys this loving exchange with his pure devotees. तो भगवान कृष्ण इस प्रकार के आदान प्रदान अपने शुद्ध भक्तों के साथ जो है उसमें आनंद उठाते हैं We should understand that just as we are persons, God is also a person. And he, just like all of us, we like to enjoy. He also likes to enjoy. And he enjoys supremely. हम सबको समझना होगा कि जैसे हम व्यक्ति हैं भगवान भी व्यक्ति हैं जिस प्रकार हम आनंद उठाना चाहते हैं भगवान भी आनंद उठाना चाहते हैं लेकिन सबसे उच्चतम आनंद Lord Krishna doesn't just enjoy things in a small way. He enjoys things in unlimited manner. भगवान कृष्ण केवल चीजों का आनंद छोटे तरीके से नहीं कर सक नहीं करते हैं अनंत तरीके से वो आनंद करते हैं At the beginning of the Kartik month, we celebrated Sarat Purnima, the most beautiful night in the year when the moon is full at the month of Sarat. तो कार्तिक महीने के शुरुआत में हमने मनाया था शरद पूर्णिमा पूरे वर्ष की सबसे सुंदर रात है ये जब चंद्रमा पूर्ण रहता है उस रात And it's on that night Lord Krishna performs his Rasa Lila. He invites the most beautiful ladies, the gopis of Vrindavan, to come to the forest of Vrindavan, which is the most beautiful place in the universe, and he invites them there to dance Rasa Leela. उस यही वही दिन है उसी रात जब कृष्णा रासलीला करते हैं वो विश्व की सबसे सुंदर महिलाएं जो वृंदावन की गोपियां हैं उनको सबसे सुंदर स्थान में बुलाते हैं वृंदावन में और वहां पर वो ये रासलीला का आनंद लेते हैं we want to enjoy, we cannot enjoy as Lord Krishna enjoys. We are the energy of Krishna. We are all prakriti and we are meant to be enjoyed. तो हम सब आनंद उठाना चाहते हैं लेकिन हम भगवान कृष्ण जितना आनंद नहीं ले सकते हैं हम वास्तव में प्रकृति हैं हम आनंद लेने के लिए नहीं हैं हम आनंद हम भगवान द्वारा भोगनीय हैं हम भोगता नहीं हैं in the spiritual sense there is only one male and that is Lord Krishna we are all feminine in relation to him आध्यात्मिक दृष्टिकोण से केवल एक पुरुष है वो है भगवान श्री कृष्ण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सब स्त्रीलिंग हैं our pleasure comes in giving and being the servant of Krishna. हमारा आनंद आता है कृष्ण को आनंद देके When we use our body, mind and senses for the pleasure, for the service of Krishna, that is real pleasure for the soul. जब हम हमारी इंद्रियों को मन को हमारी आत्मा को भगवान की सेवा में लगाते हैं ये वास्तविक आनंद है आत्मा के लिए so this auspicious month of Damodar is a very special time for all of us in which we can utilize our body, our mind and our words fully for the service of Krishna. और ये दामोदर महीना हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष महीना है जिसमें हम हमारे शरीर को हमारे मन को और हमारे शब्दों को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा सकते हैं Everyone is engaged in some kind of service. Somebody is serving the country, somebody is serving their dog or their cat, somebody is serving the family. Everyone is engaged in some kind of service. हर कोई किसी न किसी कार्य में सेवा में लगा हुआ है आ, कोई आ, अपने देश की सेवा कर रहा है कोई अपने कुत्ते या बिल्ली की सेवा कर रहा है कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है परंतु हर कोई सेवा कार्य में लगा हुआ है So we want to understand fully the significance of dharma. What is actually dharma? Dharma is that ability, the propensity to do service, not just for some material relationship, but for the Supreme Lord. तो इसलिए हमको समझना होगा कि वास्तविक धर्म क्या है धर्म का अर्थ है हम इस तरीके की सेवा करें परंतु कोई भौतिक संपर्क के लिए नहीं भौतिक लाभ के लिए नहीं जब हम सेवा करें परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए just like the of chilli is hot if the chilli is not hot is not a real chilli जिस प्रकार से मिर्ची का धर्म है तिखास अगर मिर्ची तीखी नहीं है तो वो सही मिर्ची नहीं है in the same way the dharma of sugar will be sweet इसी तरीके से शक्कर का धर्म होगा मिठास in the same way the of the living entity is service इसी तरीके से जीव का धर्म है सेवा that can satisfy the soul ये सेवा आत्मा को संतुष्ट कर सकती है it is described in Srimad Bhagavatam सवाईपम संपरो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतकी अप्रति हता yayatma supersedeti. The supreme occupation for all humanity to attain is not to be a doctor or to be a chartered accountant or to be an engineer. The supreme occupation for all living entities is loving service to the Supreme Lord. तो श्रीमद् भागवतम में हमें बताया गया है श्लोक के माध्यम से कि सवै पुमसो परो धर्मो यथो भक्ति अध्योक्षजे जिसका अर्थ है जो सर्वोच्च व्यवसाय मानवता के लिए है वो ये नहीं है कि आप चिकित्सक बन जाओ या आप इंजीनियर बन जाओ या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ ये नहीं है ये सबसे सर्वोच्च व्यवसाय है कि भक्त जिससे भगवान प्रसन्न हो भक्ति then this scriptures go on to describe the nature of that service that service should be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. फिर शास्त्र आगे जाके बताता है कि वो जो भगवान की सेवा है वो कैसी होनी चाहिए वो बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए और बिना कोई छुपे हुए फायदे के लिए होनी चाहिए तब वो स्वयं को पूरी तरह संतुष्ट करती है Motivation. What is motivating people? Just like why did you all come here to this place? Motivation, there's some material gain, material benefit there. तो हम लोगों को आमतौर पे क्या प्रभावित करता है तो हम सब यहाँ पर इस देश में क्यों आते हैं तो कोई भौतिक लाभ हमको प्रभावित करता है यहाँ आने के लिए And this, that motivation is there in devotional service, but the motivation is not material. The motivation in devotional service is simply pure love. तो आध्यात्मिक सेवा में भी प्रभाव रहता है हमें कुछ प्रभावित करता है लेकिन वहाँ पर हमें जो प्रभावित करता है वो कोई भौतिक लाभ नहीं है वो केवल है शुद्ध प्रेम Now, of course, the multinational corporations, they would like all their executives to be motivated with pure love for their company. <laughs> तो बेशक सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जो वहाँ पर लोग काम करते हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी काम करते हैं उनको हमारे कंपनी के लिए शुद्ध प्रेम हो But of course, they don't, people, the, the, an executive, he may even be the big man, the CEO, but he doesn't have pure love for the company. परंतु वहाँ का कार्यपालक जो वहाँ कार्य करता है वो कोई बड़े स्थिति में भी उस कंपनी में हो सकता है सीईओ हो सकता है पर बेशक उसको कंपनी के लिए शुद्ध प्रेम नहीं है Their service is not unmotivated. It is fully motivated for their material gain. वो वहाँ जो काम करते हैं वो बिना कोई लाभ के प्रभावित होके नहीं करते हैं उनको प्रभावित करने के लिए पीछे पूरी तरह भौतिक लाभ है and their service is not uninterrupted they have to get their vacations they take the weekends off they have so many time, days off they don't go to work और उनकी सेवा वहाँ पर जो काम है वो बिना कोई रुकावट के लिए नहीं है वो बीच बीच में रुक के बाहर गांव जाते हैं छुट्टी के लिए या वो सप्ताह के अंत में छुट्टी लेते हैं तो उनकी वहां पर काम बिना रुकावट के नहीं होता but service is is not like that. Devotional service is every day without interruption परंतु भगवान की भक्ति प्रेममय भक्ति इस प्रकार नहीं है ये हर रोज होती है बिना कोई रुकावट के we could say mother is her service to her family is often uninterrupted. Every day she has to cook, she has to clean and take care of the home. तो हम कह सकते हैं एक तरीके से एक माँ की सेवा अपने परिवार के लिए बिना किसी रुकावट के चलती रहती है हर दिन उसको खाना पकाना है घर को साफ करना है so that's something closer to devotional service तो इस प्रकार की सेवा निकट है हम जब भक्ति की सेवा के बारे में कहते हैं but devotional service is something done without any expectation of gain of getting anything in return परंतु भक्तिमय सेवा ऐसे की जाती है बिना कोई इच्छा रखे कि मुझे वापस कुछ मिलेगा Srila Prabhupada used to say devotional service means to finish your business to stop looking to get something in return. शिला प्रभुपाद कहा करते थे भक्ति के कार्य करने का अर्थ है अपने बारे में सोचना बंद कर दो बंद कर दो अपने लिए कुछ वापस पाने की इच्छा रखना because the pleasure of service itself is so satisfying that you don't want anything in return. क्योंकि सेवा करने से जो आनंद आता है वो ही हमें इतना संतुष्ट कर देता है कि हमको उसके बदले में और कुछ नहीं चाहिए And that's why that service goes on uninterrupted without deviation every day, every moment. और इसीलिए वो सेवा चलती रहती है बिना किसी रुकावट हर दिन हर क्षण That is bhakti yoga. ये है भक्ति योगा And this month of Damodar is a very special time, very auspicious time for all of us to awaken a taste for this kind of bhakti. और ये दामोदर मंथ ये महीना हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि इस प्रकार की शुद्ध भक्ति के लिए हम अपनी रुचि विकसित कर सके Begins with hearing and then chanting. इसकी शुरुआत होती है सुनने से और फिर बोलने से We have to hear, we have to hear regularly. You want to make a point of hearing every day. हमको सुनना है हमको निरंतर सुनना है नियमित रूप से सुनना है आपको ये तय करना होगा कि प्रतिदिन हमें सुनना है classes are going on every day, every morning, every evening. There are classes going on, lectures going on. people are talking and discussing the science of bhakti. हर रोज कई कथाएं होती हैं सुबह कथा होती है शाम को कथा होती है बहुत सारी कथाएं होती हैं और सब भक्त मिलके बात कर रहे हैं भक्ति का तत्व ज्ञान and so we want to take advantage become eager try to hear more and more तो हमें इसका लाभ होना होगा उत्सुक होइए अधिक अधिक सुनने के लिए उत्सुक होइए and inquire, ask, try to understand the matter more and more. और फिर इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास कीजिए पूछिए इसको और अधिक गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए This is the business of devotees. This is why we have a program here every week. ये भक्तों का मुख्य कार्य है इसीलिए हम हर सप्ताह यहाँ पर ये कार्यक्रम करते हैं hmm. Machita madgata prana modayantas parasparam katayantas chamam nityam tushyanti cha ramanti cha. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells us the activities of the devotee. He says, the thoughts of my pure devotee dwell in me. Their lives are surrendered to me and they derive great satisfaction and bliss by enlightening one another and conversing about me. तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एक भक्त के जीवन के बारे में बताते हैं श्लोक द्वारा मत चिता मत कत प्राणा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में लगे रहते हैं वो मेरे लिए कार्य करते हैं और उनका जीवन मेरे शरणागृत होता है और इस प्रकार एक दूसरे से मेरी कथा करते हुए और एक दूसरे को आत्म साक्षात्कृत करते हुए बात करने से ये अपने ये भक्त बहुत आनंद उठाते हैं so very happy to have you opportunity to address you today thank you all very much Srila Prabhupada की मैं बहुत खुश हूँ आज आप सबके बीच ये अवसर पाके यहाँ बात करने के लिए सभी का धन्यवाद ये अवसर देने के लिए शिला प्रभुपाद की जय किसी को कोई प्रश्न है तो आप any question can raise your hand mic will come to you Hare Krishna There's the, a hand. If up. there are no questions, everybody's convinced, right? Yeah, go on. There's one question, Maharaj. Yes? Prabhuji, Hare Krishna. Uh, I just have one question. What is the relationship of high protein diets with uh, Rajasic uh, mentality or Rajasic uh, spiritual? So I didn't get the connection properly. Thank you. He's saying what is the connection of a Rajasic f uh, of a high protein diet with Rajogun? I don't understand. I don't seem to get the connection. तो प्रभु का प्रश्न है यदि हम आहार करते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है तो उससे रजोगुण का क्या संपर्क है yeah, high protein foods are rajasic, that the high protein gives more energy, right? Protein is going to give more energy, greater energy than you actually require. And when you have a lot of energy in the body, if it's not very carefully controlled, one will simply engage in activities which are going to bring us difficulties, bring us trouble. तो जो आहार जिसमें प्रोटीन अधिक अधिक होता है तो उससे ज़्यादा शक्ति मिलती है शरीर को हम समझ सकते हैं उसमें ज़्यादा प्रोटीन है तो ज़्यादा शक्ति मिलती है और अगर उस शक्ति को हम सही से उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हम उन कार्यों में लग जाएंगे जो बाद में हमारे लिए परेशानी पैदा करेंगी the high protein food will agitate the mind more because you have put so much energy, ener you've increased the energy level, the, the, the energy in the body more than you actually need, so it agitates the mind. And the mind is thinking about how, how to satisfy the demands. तो इस प्रकार से जो खाने में ज़्यादा प्रोटीन होती है उससे हमारा मन विचलित होता है क्योंकि हमने हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति भर दी है तो मन विचलित रहता रह, होता रहता है और फिर हम सोचते हैं कि हम फिर इन इच्छाओं को कैसे पूरा करें Of course, if you're doing a lot of hard work, very hard work, then you can work off the protein by simply the hard labor. But if you're not doing a lot of hard work, and you have taken a lot of high protein foodstuffs, then it's certainly going to agitate the mind and it's going to put more pressure on the belly, which will put more weight on the genital, which will agitate the mind in these different ways. तो बेशक अगर आपका काम बहुत कठोर परिश्रम का है तो वो अधिक प्रोटीन आपके शरीर में वो शक्ति उपयोग हो जाएगी लेकिन अगर आपका ज़्यादा परिश्रम वाला काम नहीं है तो ये अधिक प्रोटीन वाला खाना आपके पेट पे जोर डालेगा फिर पेट के नीचे इंद्रियों पे जोर डालेगा और इससे फिर हमारा मन विचलित हो जाएगा There's a direct line between the tongue and then the belly and then the genital. So if the tongue is not carefully controlled, it puts more weight onto the belly and then it puts more pressure onto the genital. तो इस प्रकार से एक सीधा संपर्क रहता है आ, हमारे जीवा के और आ, फिर हमारे पेट पे और फिर हमारे गुप्तांग पे तो अगर हमारा जीवा नियंत्रित नहीं है तो धीरे धीरे सब नियंत्रित नहीं रहता और फिर हमें कष्ट होता है And this way you become materially agitated, you become you know, maybe sexually agitated, your material demands will increase and you can become easily uh, more, you may become more attached to things as well. So, so it does create a lot of difficulties. तो इस प्रकार से फिर हम यौन संग के लिए और आसक्त हो जाते हैं फिर हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं और इस तरीके से हम भौतिक आसक्ति में फंस जाते हैं The result of actions in the mode of passion, which means rajasic, the result of such actions always is distress, as described in the Bhagavad Gita. भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि जो कार्य रजोगुण में किए जाते हैं उनका जो नतीजा निकलता है वो परेशानी होती है We don't always understand that in the mode of passion we're thinking, you know, people think passion is good, that, oh, I'm enjoying, you know. I even saw one restaurant, they had on the window, come and taste the passion, you know. <laughs> they were advertising their food in this way. Uh, but you have to understand the effect of that passion. It simply agitates the mind and increases the demands of the senses and creates difficulties for us. तो दुख ये है कि हमें लगता है कि रजोगुण में किए गए काम हमें खुशी देंगे लोग रजोगुण का भोग करना चाहते हैं मैंने एक आ, एक भोजनालय के बाहर देखा था वहाँ लिखा गया था आओ यहाँ पर रजोगुण का स्वाद लो तो ऐसे वो लोग लिखते हैं बाहर परंतु जो भी कार्य रजोगुण में किया जाता है वो अंत में परेशानी ही बढ़ाता है So we encourage people to be cautious about during during this month of Kartik, try to avoid these very heavy protein food stuff. तो हम लोगों को कहते हैं सावधान रहो इस महीने कार्तिक के महीने ये जो खाना जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है उसको उस उसका त्याग करो There's a lot of other things which are in the mode of goodness. You don't need to have high protein. We can get protein, but it shouldn't be high, very excessive protein. तो और बहुत खाने की चीज़ें हैं जो सतो गुण में हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिल सकता है हमको प्रोटीन लेना चाहिए लेकिन बहुत अधिक संख्या में नहीं yes Hare Krishna Maharaj thank you very much for this nice class Maharaj you said a very nice point you said that devotee does not want anything he just wants service because service is very satisfying But many a times after hearing so many times this point, we still are very fearful as to just have complete service only. But we always look at trying to save money and, and not know when that money, how much is enough for us. We come with three years plan, then it becomes 5, 15, 20, it doesn't stop. And we are always having this fear. that if money is there, then we can do service. But if money is not there, then what will happen? Some fear like this. So please tell us what to do. तो प्रभु जी का प्रश्न है महाराज धन्यवाद आपकी सुंदर कथा के लिए कथा के दौरान आपने कहा कि भक्ति की जो सेवा ही इतनी संतुष्ट करती है कि हमको और कुछ नहीं चाहिए होता लेकिन बहुत बार हम ऐसा होता है कि आ, <clears throat> सेवा करते हुए भी हमें भय बना रहता है कि अरे मेरी सेवा है लेकिन मेरे पैसों का क्या होगा और हमें ऐसा लगता है कि हम पहले तीन साल की योजना बना के आते हैं तीन साल इकट्ठे हो गए फिर हम चले जाएंगे फिर वो योजना पाँच साल की बन जाती है और इस तरह बढ़ते जाती है और अंत में हमें भय रहता है कि अगर मुझे पैसे आएंगे तो ही सेवा चलेगी तो कृपया इस विषय में कुछ बताइए Well, you're saying that devotional service is only for the wealthy, but the poverty stricken person can also be engaged in service. Service to Krishna can be done by people on all levels of society. It's not meant for just only the wealthy. तो आप कह रहे हैं bhakti भक्ति केवल धनी व्यक्तियों के लिए होती है लेकिन ऐसा नहीं है भक्ति समाज में कोई भी स्तर पे वो व्यक्ति है वो भक्ति कर सकता है केवल धनी ही नहीं One may be penniless, but he can do service. In the mind, he can meditate on service to the Lord, and it does not cost anything to chant the holy name. You don't have to have a lot of wealth to chant the holy name. तो किसी के पास एक कौड़ी भी नहीं हो सकती है लेकिन तो भी वो मन में सेवा कर सकता है भगवान पे सेवा करने का ध्यान कर सकता है भगवान के नाम का जप कर सकता है भगवान के नाम का जप करने में पैसे नहीं लगते हैं problem is we have are attachments we are thinking service is something which we have to do with our with our hard earn money but no real service to Krishna is done by simply using our tongue chanting the holy name You don't need to have a lot of money to clean the temple. You don't have to be a rich person to, to clean for Krishna or to chant his name. तो इस प्रकार समस्या ये होती है हम आसक्त होते हैं हमें लगता है कि हम हमारे द्वारा जो पैसा कमाएंगे उसी से भगवान की सेवा करेंगे परंतु भगवान का मंदिर जप करने के लिए पैसा नहीं लगता है भगवान का नाम लेने के लिए पैसा नहीं लगता है तो सेवा पैसे से नहीं होती है सेवा हम केवल हमारे जीवा से कर सकते हैं भगवान का नाम लेकर Srila Prabhupada went to America with no money but he was able to do so much Srila Prabhupada America गए बिना पैसे के लेकिन फिर भी वो इतना कर पाए And Lord Chaitanya took sannyas and gave up everything, left everything behind to take sannyas, to distribute Krishna consciousness to the world. श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ छोड़ दिया संन्यास लेने के लिए उसने सब कुछ अपने पीछे छोड़ दिया पूरे जगत को कृष्ण भावनामृत देने के लिए And so we, we often see sometimes that people who have wealth, they're so much concerned about the wealth, they don't have time to do service. They don't want to do service. बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि लोग जिनको ज़्यादा पैसा होता है वो पैसे की इतना चिंता में रहते हैं कि उनको भगवान की सेवा के लिए समय नहीं रहता So we have to understand devotional service doesn't depend on any material condition. तो हमें समझना है भगवान की भक्ति कोई भी भौतिक चीज पर निर्भर नहीं होती okay so thank you very much Hare Krishna yes question Hare Krishna Maharaj humble obeisances. Maharaj, in this Damodar uh, Lila, uh, the Lord plays the part of a human human being. You know? But in all other avatars, he uh, represents his uh, lordships, you know, he, he conveys his uh, powers and his strength and other. So how can we understand that? Why does the Lord takes the human form and he, he bewilders us with his, you know, naughtiness and such beautiful pastimes that we sometimes think that he's just like us. So what, what's the core uh, you know point here that he takes the avatar in a human form and does all these sweet pastimes where we get uh, engrossed in his human you know uh, behavior. Thank you Maharaj. Hare Krishna. तो प्रभु का क्वेश्च- प्रश्न है कि महाराज जी हम <clears throat> देखते हैं कि भगवान की ये दामोदर लीला में वो एक साधारण मनुष्य की तरह बर्ताव करते हैं आ, अन्य लीलाएं में हम देखते हैं भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं अपनी शक्ति दिखाते हैं परंतु ये लीला में वो हमें भ्रमित करते हैं एक साधारण व्यक्ति जैसे रहते हैं और इतनी मधुर लीला करते हैं जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं तो ऐसे मनुष्य जैसी लीलाओं करने के पहले मुख के लिए मुख्य कारण क्या है भगवान का Well, he takes the human form because it allows the devotees to feel more loving affection for him. If he was to come in his four-arm form, then they will simply offer prayers and worship to him. But he enjoys when they will want to protect him and when they will think of him as their own child. तो भगवान इस तरह मनुष्य रूप में आते हैं क्योंकि आ, वो ताकि भक्त उनसे एक तीव्र संबंध बना सकें अगर भगवान चार हाथ के रूप में आते हम केवल उनसे प्रार्थना करते इतनी तीव्रता से संबंध नहीं बना पाते तो इसलिए भगवान इस तरीके के मनुष्य रूप में आते हैं ताकि वो इस प्रेम का आनंद उठाना चाहते हैं mother Yashoda had to have a child with four arms like Lord all of the people, all the other ladies in Vrindavan, what would they say? That your son, you know, it's got four arms, you know, it's not normal. They wouldn't have the same loving feeling for him. तो अगर माँ यशोदा का बेटे को चार हाथ होता तो बाकी लोग वृंदावन में क्या कहते ओ तुम्हारा बेटा है इसको चार हाथ है उतना प्रेममयी भावनाएं नहीं होती भगवान के लिए So although the Lord comes in the human form, he does exhibit inconceivable pastimes. Just as when Mother Yashoda was trying to bind him up, the rope was never long enough. That was one leela, and then another leela was where he knocked over the two trees and delivered the two sons of Kuvera. तो जब हालांकि भगवान मनुष्य जैसे आते हैं कार्य करते हैं लेकिन वो अपनी अचिंत्य शक्ति का भी प्रदर्शन करते रहते हैं जैसे जब माँ यशोदा उनको बांधने का प्रयास कर रही थी तब रस्सी कम पड़ जाती थी और फिर उन्होंने जाके वो दो पेड़ों को उखाड़ दिया और दो देवताओं का उद्धार किया So he appears like a human form, but he's never a human. Actually, we are made in the image of God. It's not that he's taken a form like us. but the, he is the original form, and we have taken a form like him. तो इस प्रकार भगवान साधारण मनुष्य जैसे लगते हैं परंतु साधारण नहीं है और ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमारे ऊपर रूप लिया है परंतु हकीकत है कि भगवान ने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बनाया है We are thinking, oh, God has got a form like us. No, we have got the form like Him. He is the original form. He is the original person. हम सोचते हैं भगवान को मेरे जैसा रूप है नहीं हमको भगवान के जैसा रूप है भगवान का मूल रूप है भगवान मूल व्यक्ति हैं The question is, why have we got a form like Him? प्रश्न उठना चाहिए क्यों हमें उनके जैसा रूप मिला है Because we are trying to compete with Him for God. We want to be God ourselves. क्योंकि हम उनसे प्रतियोगिता करना चाहते हैं हमको भगवान बनना है We are thinking, I am the controller, I am the enjoyer. हम सोचते हैं हम नियंत्रक हैं हम भोक्ता हैं So he comes among us to show us the pastimes of the Supreme Lord. तो हमारे बीच आते हैं और हमें परम पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं दिखाते हैं Okay, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Uh, Hare Krishna Maharaj. Uh, Maharaj, I had a question. Uh, uh is there any difference in results as in, a, uh, in our consciousness? If we chant the Hare Krishna Maha Mantra or some other mantra like Sri Krishna Sharanam Mama, because uh, Shishashtaka mentions that all of the Lord's names have the same potential, same energy. So, is there any difference we yield or why only Hare Krishna Maha Mantra? That, that's what I wanted. Mm-hmm. तो माता जी का प्रश्न है कि अगर हम <coughs> कोई और मंत्र जप करेंगे तो भी हमारी चेतना में बदलाव आएगा क्योंकि शिक्षाष्टकम में कहा गया है कि भगवान के सभी नाम एक बराबर हैं तो क्यों क्या हम श्री कृष्ण शरणम ममा ऐसे भी जप कर सकते हैं या केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों Well, the process in the Kali Yuga is the chanting of the names of God. And we want to chant the name of the Lord. Now you say that the names of the Lord are all the same, but there is a difference. Just like some people may chant Vishnu Sahasranam, which is 1,000 names of Lord Vishnu. So it's stated by Lord Shiva, who was instructing his dear wife, Parvati, that the 1,000 names of Lord Vishnu is equal to one name of Lord Rama. तो आ, कलयुग में जो प्रक्रिया है वो है भगवान के नाम के जप की और आप कह रहे हो कि भगवान के सब नाम एक हैं परंतु फिर भी उसमें फ़र्क है जब शिव जी अपनी धर्मपत्नी पार्वती को उपदेश दे रहे हैं तो वो कहते हैं भगवान विष्णु के हजार नाम भगवान राम के एक नाम के बराबर हैं If you ever meet a Ram Bhakta, he'll tell you the verse. रमे रमे नमो रमे सहस्रनाम विस्तूयम श्री राम नाम वरानिनी This is the verse quoted by Lord Shiva to Mother, very famous Ram Bhaktas, they all quote it. 1,000 names of Vishnu, Sahasra Sahasranam Vishnu, is equal to one name of Ram. तो अगर आप किसी राम भक्त से मिलोगे तो आप ये श्लोक श्लोक सुनोगे सहस्र नाम के भगवान राम का एक नाम भगवान विष्णु के हजार नाम के बराबर है जो श्लोक है श्री it mentions that three names of Lord Ram is equal to one name of Lord Krishna. ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि तीन नाम भगवान राम के कृष्ण के एक नाम के बराबर है so you can see that 3000 names of Vishnu is equal to one name of Lord Krishna तो आप देख सकते हो कि विष्णु के तीन हजार नाम भगवान कृष्ण के एक नाम के बराबर है so there are some difference in the of the holy name the name of Lord Krishna is particularly powerful compared to other names तो इस प्रकार भगवान के विभिन्न नामों में अलग अलग शक्ति का प्रदर्शन है तो भगवान कृष्ण का नाम इसलिए नाम से और अधिक शक्तिशाली है we chant the Maha Mantra, the Hare Krishna Mantra, because we are following Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally chanted Hare Krishna Mantra, and we are following him. कृष्ण महामंत्र का जप इसलिए करते हैं क्योंकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया hmm. Sri Krishna Sharanam Mama, that is coming from another Mahaprabhu, that's from Vallabhacharya. तो श्री कृष्ण शरणम ममा वो श्री वल्लभाचार्य से आता है But we are chanting Hare Krishna mantra, which is made up of all the names of the Lord. Hare means the energy of the Lord. It's indicating the spiritual energy of Lord Krishna. तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं क्योंकि इसमें भगवान के सभी नाम हैं हरे मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति Rama Rama can mean it can mean Lord Lord and it can also mean mean Rama who is the brother of Lord Krishna तो राम भगवान रामचंद्र भी हैं उसका अर्थ और श्री बलराम भी जो कृष्ण के बड़े भाई हैं But Jiva Goswami, who is one of the acharyas in our line of disciplic succession, he explains that Rama can also be a name of Lord Krishna, the one who gives pleasure, the reservoir of all pleasure. तो श्री जीव गोस्वामी जो आ, हमारे संप्रदाय में एक महान आचार्य हैं वो कहते हैं कि राम कृष्ण का भी एक नाम होता है जो सब आनंद के स्रोत हैं जो हमको आनंद दे सकते हैं So our mantra is all the six, 16 names of the Lord. It's fully the, the names of the Lord. तो हमारे मंत्र में ये पूरे 16 नाम भगवान के नाम है भगवान के पूर्ण नाम है And that's why we chant Hare Krishna. और इसीलिए हम हरे कृष्ण का जप करते हैं mm -hmm. His Holiness Bhakti Vikramanash Narsinga Swami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Maharaj, he's uh, still not moving. On behalf of Damodadesh, we have uh, a donation for Maharaj. Maharaj, thank you very, very much. And also, Maharaj is, uh, in the last three years during COVID, Maharaj has been based taking care of Mayapur Institute. Can I say, rather than Mayapur Institute taking care of Maharaj? <laughs> Because Maharaj has been there at the Mayapur Institute and every day connecting on Zoom all over the world, teaching and training. I would request and Prabhu and Jagdev Jagannath Das Prabhu and Radha Madhav Mataji to come forward, call out the names. It will be a great occasion for us to have the certificates for many who have done their Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, or the courses to be distributed from the personally from the hands of Maharaj. So those who are going to get your certificates, be ready. It's on Diwali day that you're getting it. And thank you. Uh, uh, Hare Krishna Maharaj, very well. I think we and also the students are also very, very happy. But Srila Prabhu, I'll call out all names, but except one name. Jayagant Prabhu will call. Hare Krishna. Uh, <coughs> Hare Krishna.